Saluton. Jus finicis la ret conveno per Zoom de la Amsterdam Rondo, cae mi volas doni la parolon al mia anta umedito cae poste mi donos la parolon alla la du subtenantoi qui affable donis commenton alla tuta medito serio. Do coran con protio. tio. Oh, ciu mi comenzo. Yes. Bonege. Do, uh, estas du partoprenantoi de nia nuna rondo, ni diro pli largigita Amsterdam rondo, che do mi volas uh, doni un da pripenso tutte a parte por eh, la ocaso. Estas multe parto i kiwi estas farata el leteroi. Shaina salmi che la correspondado en la tempo de Zamenhof estas simila al niai distanza e rilato en la sozia i retoi. Sed kiam vi vidas la tutan vercaron cune, vi povas rimarchi che la play interessa i partoi estas de tiui leteroi, estas la leteroi qui in Zamenhof interchanges cum homoi qui in li rencontis persone, ne nur corresponde. Do, mi faris tiun penson ci matene, cae mi pensis che eble calque foie ni trompas nin mem quiam ni pensas che la rilatoi qui restas nur e la soziai retoi, estas fortai. Facte, lau mi, la rilato e qui per shine correspondado, fin fine devas eliri la correspondadon, ciu vita, ciu mal vita, cae iri al uh, persona contacto. Do, mi vere esperas che la fino de citiu, almeno ondo della pandemio, eh, uh, permesso salni de nove, rigardi uno la lian sen ekranoi. Do, tio estas mia... Hodiaua penso per tio. Kai char mi anca o estas filmanta mem, char mi poste mi <laughs> eh, el sendo stion por <laughs> la medito. Mi volas diri al vi ciui. Restu con ni, poste cun meditu con ni, dankon. Jen cio. Nu zia jag uno alla superante de Federico Gobbo della Zamenhof ai eh, medito do mi no presco ci u taga kai eh, ancora ni povas povas la ali corse oni oni forgesos io ta ci ver ci u taga nova eh da 10 minuta eh, Zamenhof medito do estas tre plaza mi oni lernas pri la penso e Zamenhof kai Yes, estos ehm, tre eh, bono kai mi mi shatas ke mi havas ankor la libro, kvankam ne ne vere necesas oni povas ankor trovi la libro en interreto. Kai anco ia la fino de de tiu medito eh, do Federico Legas eh, fragmento citajo kai ia la fino de la ehm, de la medito, de la filmo, de la video oni povas ankor ne halti la che mi fare mi halta la la video kai tia maniera mi povo ancora tranquille ancora fuori un leghi eh, leghi da testo e posto mi mi regarda re, eh, ancora re, respectas ancora fuori un la medito per vere eh, bona eh, comprendi ci o più è buon avvantaggio kai è tre tre interessa no a a a si di al spekti tiun ideoin. Vi felicigas min per tiui vortoi, car tio esas exacte la celo de la tuta afero. Danko, yeah. vere. Subtenanto numero uno, e ie cronologia hordo, li estis la unua, yes. Ca la dua, ciu esas subtenanto dua, ciu volas ion diri? yes. Yes. Li estis almeno yes li estas ĉi tie Paul. Aha. Yes, pardon, mi havis telefon vokon dum eh, via prelegeto kaj mi do ne ĉion aŭdis. Ehm se mi estas subtenanto no mero dum pensas, kaj mi provas ĉiu tage aŭskulti via ehm meditoj, ne ĉiam sukcesas, ĉar mi havas sufiĉe plentempan eh, okupon. Set, ehm, nu effektive ofte mi am nu ci havas du flanka na vantaĝon ĉu ne unu flanke vi memorigas al ni iom pri la historio de Esperanto kiu mi iam aŭdis antaŭ longe sed forgesis ali flanke vi effektive igas nin mediti same kiel verŝajne Zamenhof mem mediti en siu en sia tempo ne Ja, es wird in Stiga, in Stiga, eh, da Theo medit li li ehm um, starigas demandon sed ne vere ne, ne no ancora racontos mem uh, eh, li hanno opinion sed anca starigas starigas demandon al ni kai do ti donas al ni anca ja instigas nin anca mem pensi ehm um, tani ni ne devas ne per havi la opinion kiel kiel Federico o kiel za of kan ju devas traduki anca tiu situacio tiu, tiu tempo de Zamenhof al nova tempo kai tiu instigas vere por uh, ah, tu pensi mem pri, pri tiu uh, texto yeah. tre, tre inter, interesa yes. Saluton, cae bon venon alia nova Samenhofa medito. Mi volas legi cae mediti cun vi sur quelcae vortoi e la gazetto La Esperantisto 1892 temas pri articolo titoligita Nia Afero, circa urigardo. rigardo. Cae Samenhof clarigas la celon de la lingvo – tiel. La celo de nia lingvo estas detrui iom post iom la muroin qui staras inter la diversa i popoloi kai subtenas ilian reciprocran ne comprenadon fremdezon kai mal amikezon ebligi liberan intercomunicigion inter personoi de diversa nazioi sed estas ebligi liberan intercomunicigion estas sube piednoto. Texto intercomunigio. Char tiu vorto trovigas ancao poste, pos esti che ne estas presa pres eraro, sed vere. Do, ni relegu. Detrui cae la muroin, qui staras inta diversa popoloi kai la muroi subtenas ilian reciprocran necomprenadon, fremdezon cae malamikezon ebligi liberan intercomunigion kai tio esas multe pli forta facte. do mine tute certas che estas preseraro quel foie homo i trovas preseraro in au maljustan vorte lecto in en locui ciui facte ne vere en la casoi en quelcai casoi la la electoi ne <laughs> estis simple homoi volis diri alian aferon kai do ni estos iom singardai anta ol uh, eh, asserti che estas lingua eraro au maljusta vort electo de aliuloi ni estu iom modestai pretio. Do, restas nur por diri, gis morgau, cae, ciel ciam, antauen, sen fine.